memanfaatkan kondisi dari Face Yes, PPA juga keluar, Cok. Keempat pemain dari Face tanpa ada yang dipulangkan. Iya kan VPA keluar kan, Cok. Kita lihat betapa mengerikannya close combat yang Iya kan? VPA harus keluarkan enggak apa-apa kan? Thailand ini. Gigi, gigi, gigi. Evos masuk, nice, nice, nice, nice. Masuk, tinggal level keluar itu, Cok. Backup mereka bisa masuk cok Ivos cok bisa mendapatkan oh thank you banget Fazil cok Ivos bisa masuk cok pemain yang tersisa tadi ya nembak apa kok Korpai eh ngedasu Korpai Korpai juga meledakan Granat atau mobil-mobil yang ada di area ini membuat mereka memiliki cover tambahan. Wah, ya, Ivos masuk zona juga. Terima kasih ya Tuhan. Doa kita didengar. Evos masuk zona. Terima kasih lawannya Claw. Mengamati pergerakan dari Vampire nah, BTR enak juga di sebelah kiri atas. Ada pemain terakhir dari eh, Vampire. Tolonglah, tolong Chicken yuk biar semangat kita-kita ini kawan. Luxi mendapatkan Onyx Jab. Mulai mendekat ke arah lawan Terima kasih. Masih tersisa dari Makasih. Mungkin akan Cakep. santai. oleh pemain dari Evos. Santai, santai. juga posisi dari seorang Ravenclaw, bahkan granat juga meledak di sana. Ada sebuah damage yang diberikan. Apa jangan ngumpul-ngumpul gitu Microboy. Oh, Juxi mendapatkan sembae. Tidak terlalu jauh lemparannya tapi Awas itu jangan terlalu ngumpul ipos Aduh, ngeri banget gua dah. Onyx ya. Ini masih Rapen kau. Kena kek kau. Cuksi. Dan juga rata Empire, Onyx. Di arah Onyx rata sama BTR. BTR dapat 3 kill. EVOS juga 3 kill. Hmm. Eh, uh, NFT udah nggak ada, RRQ masih ada. sama sekali Aduh, pegangan guys. Sudah pulang karena lobby mereka mendapatkan 6 elimination. Lumayan poin untuk NFT tapi RRQ mendapatkan tekanan dari Sport lemparan granat. Oh, berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination tapi masih belum cukup untuk mendapatkan korban berikutnya ke arah Eagle Esport. Ya, kita melihat lagi kali ini Voldemort mendapatkan grenade eliminator. Eh, udah keluar, Ada sebuah revive yang Jim. Tolong, Cok, tolong. Mampus kau kacang susu jadi kacang jadi kacang coklat kau ya, mampus kau ya. Poripal, poripal. Ratain itu, Bang, ratain itu, Bang. Akses itu, Bang. Iya, Bang. Antar dua tim ratain itu, Bang. Ratain, Bang, ratain, Bang. Ratain, Bang. Ketik mampus pakai O, guys, habis. Ketik mampus pakai O. Ketik mampus pakai O, guys. Tapi lihat dari Poripal. Mampus. Combat dan sepertinya enggak hmm, bisa bertahan ini sumpah demi Tuhan. Goyang dengan menggunakan rambu naikin, rata untuk Axis. Axis Red Ones di hari ini mereka tidak terlalu maksimal dari dua match yang sudah dimainkan namun kita melihat juga kali chopper, ini chopper chopper sebelah kiri eh eh santai santai mau bagus banget backup lari Voldemort cakep banget Voldemort tembakannya sangat sangat luar biasa sekali tadi dengan Scar L tiga tim Indo nggak sih oh, oh, oh, oh baby cantik banget RRQ sumpah oh my god dipulangkan oleh RRQ. Seru banget, Cok. Tiga tim Indo, Cok. Seru banget, Cok. Dan masih menyisakan ah, ah, seru banget, Cok. Luxi juga dapat. Seru banget, Cok. Aduh. Ayo, ayo, ayo. Ivos bisa, yo. Rata itu Sudah mulai Tolong itu fase, fase. Cara face clean. Ah. combat tapi granat dari Tony K. seru, lo. Dapatkan granat. seru, sumpah. Granat lo nggak seru banget. Sudah mulai bergerak, tapi ternyata laser pun tumbang. Pintarnya sudah masih ada kaib, masih ada kaib. Swipe. Booster kali ini hanya mengisahkan seorang KF. Headshot tadi karena KF. Tapi KF masih bisa bertahan namun tidak dalam sabar waktu yang Sabar KF, sabar KF, sabar KF, udah, udah, Ini menjadi Woi, itu bom apa, Cok? yang benar-benar tipis Anjim. bagi seorang KF. Sabar KF, sabar KF. KF masih terus oh, berlaku di belakang. Jambil BTR enggak? Itu dia, ternyata granat yang dilemparkan oleh Korpai membuat KF pun dipulang. Wah, BTR sisa dua, geng. Betul, nice try untuk Evo. Tapi dapat zona, geng. Di game kali ini masih ada dua tim Indonesia yang tersisa lagi, untuk Bigetron dan juga RRQ bahkan mereka eh, masuk. BTR naik, Cok, BTR naik, Cok. Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong dibantu Tuhan, tolong. Indonesia ini walaupun tidak. Poripa lagi, Cok. Poripa tolong, Cok. Jangan back jangan make to make, Cok. Jangan make to make chicken, Cok. dari arah Kyuryu namun mereka. Sabar, Better. Lo dapat. Aigon Abahaya. Vitalis Asu. Arah bawah. Zuxi tidak bisa meledakan. Tadi kendaraannya juga sudah meledak bisa dijadikan eh! cover. Eh! Iya, eh! Iya. terlalu curam sih sebenarnya dan posisi defense yang punya sama Vegetron menurut gua nggak terlalu bagus. Ada Rekipen harus pos di urutan keempat. Karena rotasi mereka bentar-bentar terpotong tapi untuk yang mereka sudah mendapatkan bagian kecil dari zona kali ini. Ditembak lagi menurut cara vehicle yang sudah mulai terbakar bahkan sudah meledak. Namun Vegetron masih bertahan sejauh. Top 3 Pergerakan yang dibangun. Liquid, I love you Liquid. Untuk melakukan revive tadi nampak. terlebih Liquid nih bos. Menuju ke arah Liquid nih bos. Untuk mereka mereka sulit perjuangan dari Bigetron dan Aliens karena mereka harus fight dengan fast lane. Top 2 ya, top 2 tolong ya, top 2 tuh, top 2 cok lumayan cok 12 poin cok. Betul, secara nggak langsung Rivals membantu pergerakan dari Sabar Juksi. Sabar sabar. Dua pemain dari Rivals benar-benar menghalangi pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Fast Lane saat ini. Sudah mulai berperang, ban sudah mulai dipecahkan, memperpendek kolong mobilnya supaya mereka aman dari arah lain. Luxi kembali ditumbangkan kali ini Liquid yang menjadi Wah, last man standing untuk Bigetron. Liquid lagi, Liquid lagi. Nah, kita melihat juga permainan yang sangat Liquid bisa quit. Sumpah quit. Sumpah quit. Lo keren banget, sumpah lo keren banget, sumpah. Bigetron juga kita udah sampai kayak gini. Liquid, liquid, liquid, liquid. Spray juga menuju ke arah pintu, oh. berada di belakang dari Oh Squid Oh Squid oh, Liquid masih bisa untuk melakukan. Aduh, aduh, pala pusing, Cok. Sumpah pala pusing liquid gila survival kau liquid liquid liquid lu udah aduh aduh aduh aduh pusing pala kocok ini udah paling Awas speed, awas speed, speed. sama Bigetron dengan hashtag 3 ataupun maksimal Tolong di hashtag 2 tergantung dari circle-nya. Gede heal, gede heal, Cok. Udah enggak ada lagi, Cok. Quit, quit, quit, quit, hati-hati, quit, quit. Tapi kita melihat kali ini. Allah, bocah, bocah. Keadaannya untuk Bigetron dan yang 2 pemain. Quit, quit, hati-hati, quit. Bahkan mereka masih terus berjuang dengan keadaan gede heal, Cok. Ini tidak menyerah mereka untuk terus melakukan tembakan demi tembakan. Quit, quit, quit, pelurunya sudah. Piper <laughs> lo gila banget, quit. Aduh, udah ente, ente. Dan no kali ini didapatkan oleh pemain-pemain namanya tapi hashtag 3 didapatkan. Enggak bisa, Cok, dikejar zona, guys guys. Nice try untuk Red Alliance 10 poin. Lainnya nice try untuk Evos, Bigetron, RRQ dan juga NXT. Gitu dong Bigetron. Harus gue marahin dulu kah baru panas loh. 10 poin, Cok. Itu dong. Baseline dengan empat pemain mereka. Ambil satu match 10 poin ke atas. Strike, Cok. Nice kan Indonesia, Cok. Gitu dong. Di area belakang membuka skor. Keras nih. SKL kali 3 tadi atau kali Gila Liquid. Gua head off buat lo Liquid bangke, bangke. Bisa kayak gitu. Panas nih udah nih Indonesia panas dah ya, panas panas. Circle yang ke-8. Itu dong panas. Ah. Karena mana? Karena kondisinya berimbang 3 lawan 3. Uh, tergantung. Udah kawal nih match 3 nih ayo bisa ya. akan kembali ah! timpang antara Face Clan dan juga Porikvals. Tapi sejauh ini Korpai Indonesia kerah Bang. Iyalah. Macem loh. Perlambat pergerakan. Tapi gua marahin lagi nih option per nih. Jangan jangan Poripa lagi lah Bang. Masa make to make Ibu chicken, cok? mulai memasak granat, sebuah lower ground tipis mungkin akan menjadi bencana untuk Face Clan. Oh, Ini knock dua meletup, tapi hanya splash damage yang diberikan menurut Karabin Tony Tonike sudah Wah, berada Tonike di arah yang lain, menembak pertengkar Korpai, Wah. dan Corpai pun. Wah, Tongki. Ada threat damage yang begitu Wah, dalam, Tonki. Survive berhasil mendapatkan pemain for Rivals, dan winner-winner chicken dinner untuk Face Clan di game yang kedua. BTR kill 4, 14. tadi 10 elimination sendiri 14 poin, guys. Dia lumayan guys. Dua pemain dari Udah lumayan banget. Yang pertama dengan Udah lumayan banget. yang kedua dengan mini kali Liquid man of the match. Tadi kita melihat Tony sangat-sangat luar biasa. Bocil ajaib asal Thailand.